Hey guys, before we start the video, for this uh, video special, I'm going to be speaking in Japanese, so here we go. Konnichiwa minna, Edo4 desu, tadaima de, shin video ga, yokoso de, go episode, how blank created blank, konaku naku sehoho. ようこそで、チャンネル、チャンネルが、エリヌモフォ。ー。今日タペックは、キヒトアズマで、アズマングだよ。どうぞってください。はあ、最低。 アズマングだよ。久しぶりなったよ。日本語。でも、ダメなアメリカン人で、私、相手は。We got you, fam. え eh? Here at the ADV film, we will promote your、uh, show, Mr. Azuman. 本当に uh, Let us see your manga. どうぞ Thank you. You're very welcome. Let's see. The high school teacher was what? Mina ga tanoshii ne go episode hanashi o de 私がで、あずむんがだよ、見てください。 2007って2008妹ちゃんが見たいは YouTube は私も見たい時です。漫画デビューした2歳です。でも妹ちゃんいない。 アズムンガダイオテレ番組デビューした5歳で、ガラバイちゃん2歳で、でも見たいない。しかし、ハムタオで見たいとき、初めてアニメときは、The Cartoon Network、はい、英語バージョンで。 アズモンダイオ英語バージョン人間が見ていないもう一度7歳でガラバイちゃん4歳見たい時は、えー、14と11歳でガラバイちゃん7で8歳 きれいに、面白い、で、可愛いって、見たいときは、でもね、男で楽しいでしょう。友達と大好きになったよ。はい、そうです。男なって思う。かぐは好きなキャラクターで、 で、見たい時は、だ私って家族ので、で、クリスト系悩みをさカ・バイブ、面白いって、アトレティックで友達でしょう。さかきちゃん、ガラバイ好きな携帯で、で、大きいって、 大好き動物ね、友達と愛しているともう、お母さんってないって、私と。ひひこあずま、ありがとうございました。記念になった話をって、で、JC スタッフが、遊ぼい、遊ぼうって、パソコンで、 でも、あ男女代ていいないだい。すごいって、で、で番組とあずまがだよ。で、世界で、でば、で、日本語だ。で、みんな、みんなで見てるとない。え、大好きよ、で、ユース、ユースチューバーとも、あ、 クリスマスってガラバイちゃん、ガラバイちゃんって漫画起きたよ。で、ズずンがだよ。えー、私では、で、ヴァイ o レカープレイヤーズ。48で24で、ズずンがだよ。で、テレビ番組で日本語で、 to the Hatsuyo Day, Ego On April the 8th is where the Great King Dao will be celebrated. Happy early 20th anniversary, and thank you so much, Hito Azuma. Ego de Hanashimasu. I hope you guys enjoyed this video while I was speaking in Japanese for a kind of long time. And this was an inspiration from Aki Dearest, and also the series is also very well thanks to LLOIK. And the shoutouts for this video goes to Matsumi and Yoko, aka they're from Orange and Lemons that have done the OST and soundtracks for Ozymandias. Alan Stone, P the Spicy Warlord, Frank the Tank, Hazel, Foxuman, The Cynic Clinic, HC, a new subscriber Ethan Nice, Patrick, and a good friend Malik, and also Rib as well, and also, also of course, Azuma himself. Speaking of Malik, my next video coming up for the 15th episode of the podcast is with him. While for this channel, my next video will be about my 4th anniversary special. Deepest apologies for no OSTs or soundtracks for the for this uh, video or bloopers as well if maybe. But I will share the previous episodes along with the tributes of Azumanga Daioh too. So before I go, thanks to the population of South Korea for the episode of Lynchpin. And thank you all for 96 subs. I'm very close to 100 subs. And like usual, I'll see you all next time. Goodbye! Eu So episode five, ah Kiyo ki, Kyo wa Ah Ah sim, ah, Esqueci